Friends welcome back to the मोनोटोशन तो आज हमारे साथ है टियागो के ओनर्स जिन्होंने एक साथ दोनों टियागो खरीदी है और दोनों फ्रेंड्स हैं और मेरे साथ है चंदन जी और साथ में है अभिजीत जी जिन्होंने ये दोनों गाड़ियाँ खरीदी है टियागो एक्जेट वेरियंट और आज हम इसका ओनर रिव्यू करने वाले आप सबको बताएंगे इन दोनों ही गाड़ियों के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और क्या खास बातें इन गाड़ियों में तो first of all sir thank you so much both of you for coming on our channel तो सर आपकी गाड़ी कितने महीने कितने टाइम पुरानी है मैंने अभी मंडे को ही गाड़ी ली है एक हफ्ता ही हुआ है एक हफ्ता और आपकी मुझे एग्जैक्टली एक मंथ हो गया ट्वेंटी को ली थी हमने लास्ट मंथ ओके तो अभी एक महीना हो गया लगभग ओके तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका नई गाड़ी खरीदने का ही क्यों प्लान बना क्योंकि लोग जब फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदते हैं जैसे कि आपने बताया हुआ कि आपकी दोनों की पहली गाड़ी है दोनों की फैमिली पहली गाड़ी है तो फर्स्ट टाइम आपकी नई गाड़ी खरीदने का ही प्लान क्यों बना एक्चुअली पहली बात तो हमने जैसे पुरानी गाड़ियाँ चला के देखी थी तो अब न्यू ड्राइवर के हिसाब से तो जैसे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें ये हमें ये भी था कि नई गाड़ी है उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होगा रास्ते में कोई खराबी आ जाए उसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्राइजेस देखे जैसे कोविड के बाद तो सेकेंड हैंड कार्स के प्राइजेस काफ़ी हाई थे तो इसी उसके बावजूद हमें सही डील में ये गाड़ी मिल गई नहीं ओके हम्म। और तो आप लोगों को ये दोनों गाड़ी एग्जैक्ट है जैसे कि दोनों का क्या प्राइस पड़ा यहाँ पे हरियाणा सिरसा की बात कर रहे हैं हम तो दोनों का क्या प्राइस पड़ा ऑन रोड हमें दोनों लगभग सिक्स ट्वेंटी फाइव के आसपास पड़ी दोनों गाड़ियाँ ओके चंदन एंड अभिजीत आपका यही गाड़ी खरीदने का ये इसी वेरिएंट का खरीदने का प्लान क्यों बना एक्जैक्ट वेरिएंट का बाकी वेरिएंट्स जो है इस गाड़ी के उनका खरीदने का प्लान क्यों नहीं बना एक्चुअली इस वेरिएंट में काफ़ी फीचर्स है जो बाहर से हम रेट्रोफिट नहीं करा सकते और काफ़ी यूजफुल भी है क्योंकि हम दोनों की जनरली जो रनिंग है वो हाईवे की है हम्म। जैसे इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है डी हम्म, फॉगर हम्म। मिल रहा है और रियर वाइपर मिल रहा है और ये कुछ फीचर्स है हम जो बाहर से लेंगे और ये जैसे हाईवे रन पे काफी जैसे फोग हो जाती है उसमें डिफोगर हमारा काम आता है और जैसे नए ड्राइवर है उसमें जैसे हाइट एडजस्टेबल है सीट तो जैसे कभी लंबी ड्राइव कर रहे हैं तो किसी और टाइप से सीट एडजस्ट कर सकते हैं या हम शॉर्ट ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा किसी और टाइप से प्लस इसमें अगर आप एक और चीज देखें तो ये कि एक नया ड्राइवर अगर लेके चलते हैं तो उसको अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर से कवर करेंगे हम्म। तो उसकी विजिबिलिटी उसके जनरली एक्सपीरियंस से बनती है फॉर एग्जाम्पल ए पिलर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है हम्म, तो हम्म, सामने अगर वो चला रहा है अपनी कार चला रहा है और टर्न लेने वाला है Correct. तो उसको आइडिया रहता है कि किस तरफ से देखना है कि व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे चेक करना है बट एक न्यू ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाहे वो पार्क करते हुए हो या अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हैं या एक छोटे आप टर्न लेने वाले हैं उस पर भी बहुत मैटर करता है तो आप अपनी सीट उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको विजिबिलिटी मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस टाइम ये डिसाइड करने के लिए तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो आप बाहर से नहीं लगवा सकते और एग्जैक्ट में आपको मिल जाते हैं ओके और सर माइलेज की बात करें तो एक्चुअल माइलेज क्या मिल रही है आपको इस गाड़ी से एक्चुअली अभी मैंने यहाँ सिरसा से फतेहाबाद गया था एक बार जो अराउंड 45 किलोमीटर है तो हाईवे में मुझे दिखा रही थी अराउंड 24 तक एमआईडी में शो कर रही थी बट एक्चुअल एवरेज देखे तो सिटी में मुझे मिल रही है फिफ्टीन टू सिक्सटीन की और हाईवे वाइज मिल रही है अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन की okay. मेरे केस में एक्चुअली ये था कि मैंने थोड़ा आगे तक ड्राइव किया था so around one ten kilometer one side तो उसमें मुझे हाईएस्ट एवरेज जो शो किया एम ने वो था two twenty eight point one kilometer per litre तो वो मैक्सिमम था जो मुझे एक बारी में देखने को मिला बट आप ये देख लीजिए कि मुझे एक्चुअली हिसार क्रॉस करके जो वन टेन किलोमीटर पे था उससे थोड़ा आगे जाना था एक गांव में तो पूरा सिटी क्रॉस करते हुए ट्रैफिक के बीच में से जाते हुए तो ओवरऑल एवरेज उस पर्टिकुलर जर्नी का मुझे मिला 26.5 किलोमीटर पर लीटर जो कि काफी अच्छा नंबर है लेकिन अगर मैं अपना ओवरऑल अभी तक जर्नी का देखूं कि स्टार्टिंग में जितना मेरा अभी तक मैक्सिमम वैसे सिटी रन नहीं रहा है हम्म। उसको इंक्लूड करते हुए देखूं तो करंट मेरी एवरेज अभी दे रही है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर तो वो अभी टोटल मेरा एवरेज चल रहा है ओके okay. और यहाँ बात करें कंपैरिजन की जब आपने गाड़ी खरीदी है उससे पहले काफ़ी गाड़ियों के साथ टेस्ट ड्राइव किया होगा कंपैरिजन किया होगा तो कौन कौन सी गाड़ी के साथ आपने टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन किया था और फिर टियागो हम्म। का ही प्लान क्यों बना तो एक्चुअली ये था कि हमने लगभग हर मैन्युफैक्चरर की इस रेंज में तो हम हमने पहले अपना बजट फाइनलाइज किया था कि हमें एक कार लेनी है हैचपैक लेनी है जिसका बजट होगा अराउंड सिक्स लैक्स तो सिक्स प्लस माइनस ट्वेंटी हम लेकर चल रहे थे हम्म। तो लगभग हर मैन्युफैक्चरर की हमने कार जाके ली ट्राई की उनका टेस्ट हम्म। ड्राइव लिया तो स, आ, सबसे अच्छी जो मुझे हमें फील हुई वो थी फोर्ड की फोर्ड हम्म। फीगो हमें काफी अच्छी एक्सपीरियंस लगी okay. और नेक्सा की इग्निस हमें काफी अच्छी लगी इसके अलावा हमने हुडई का भी ट्राई किया था हुडई का भी जो नया लॉन्च हुआ है नियोस तो वो हमें कार भी काफी अच्छी पसंद आई थी तो सभी हमने लगभग काफी मैन्युफैक्चरर्स की ट्राई की तो आफ्टर ट्राइंग ऑल दिस जो हमें अच्छा सबसे ये लगा कि अगर आपको कार लेनी है हम्म। और आप बजट से थोड़ा उतना कंस्ट्रेंट नहीं हो आपको बजट का इतना परवाह नहीं है हम्म। तो आप सीधा जाके फोर्ड परचेज कर सकते हैं ऑल दो उसका रनिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है इनिशियल वन टाइम कॉस्ट भी उसका ज्यादा है बट हम्म। जो हमें ड्राइव एक्सपीरियंस फोर्ड में मिला आई थिंक वो किसी मैन्युफैक्चरर ने हाँ, नहीं दिया बिकॉज जैसे टियागो है इसे हमें इसमें हमें थ्री सिलेंडर इंजन के साथ मिल रहा है एट्टी सिक्स हॉर्स पावर मिल रहा है बट सेम फिगो है और फिगो एस्पायर है हम्म। उसमें सेम इंजन सेम सब कुछ बट उसमें सेवन हॉर्स पावर है हम्म, हम्म। तो मतलब इसमें यह जैसे पेट्रोल कार्स में क्या होता है हमें सिर्फ क्लच छोड़ के गाड़ी एक्सेलेट कम करती है हमें साथ साथ वो वो एक्सेलेटर भी दबाना पड़ता है बट उसमें क्या है पेट्रोल में भी आप सिर्फ क्लच छोड़ोगे गाड़ी आगे एक्सेलेट करना शुरू कर जाती है ये है और बट और उसके अलावा गाड़ियों की बात करें हर गाड़ी में अलग अलग था जैसे हमें स्विफ्ट जैसे ब्रांड है स्विफ्ट का हम्म। नाम से चलती है रीसेल अच्छी है बट हम्म। उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है हाईवे पे जाए तो और हम्म। उसके अलावा अब टियागो में हमें बिल्ड क्वालिटी मिल रही है माइलेज भी ठीक मिल रही है और पावर देखे तो वो स्विफ्ट वगैरह से ज्यादा है जैसे स्विफ्ट और हुडाई में हमें मिलती है एटी टू हॉर्स पावर इसमें फिर भी हमें एटी सिक्स हॉर्स पावर मिल रही है साथ में अगर आप एक और चीज नोटिस करें अगर पावर है तो अगर आप इसमें पावर स्पेसिफिकेशन देखें कंपनी की वेबसाइट पे या जनरली एक्सपीरियंस करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको एक लोअर आरपीएम में मिलता है हम्म। तो जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस है चलाने का जितना भी एक महीने का रहा है एक्सपीरियंस पिछला उसमें यह है कि जब आप ओवरटेक करने जाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि आप थोड़ा व्हीकल के पैरल ले गए देन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि और आपको स्पीड देनी है नहीं देनी है तो उसमें ये जो टियागो है काफी पैपी फील होती है कि जैसे आप सामने बिल्कुल पैरल आए किसी व्हीकल के आपको दिख रहा है सामने से कोई व्हीकल हम्म। आ रहा है आप जल जस्ट थोड़ा सा प्रेस करो अपना पैडल और एकदम गाड़ी आपको रिस्पॉन्स देती है तो ओवरटेक करते वक्त वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है ये सेम चीज हमें न्यूज में मिसिंग लगी तो उसमें यह था कि अगर आप सेकंड गियर पे और अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो हम्म। आप जब एक्सेलरेट करते हैं उसके हम्म। थोड़े टाइम या थोड़ा डिले के साथ रिस्पॉन्स आ रहा था तो ये चीज हमें अच्छी लगी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हम्म। जैसे रनिंग कॉस्ट कम हो गई और गाड़ी की स्ट्रेंथ अच्छी फील हुई तो उस बेसिस पे हमने फाइनली फिर टियागो हाँ, डिसाइड मतलब नो डाउट जैसे न्यूज को हम देखेंगे तो एक प्रीमियम कार है बट टियागो एक प्रैक्टिकल कार है चलने के हम्म। हिसाब से तो काफी अच्छे से रिसर्च किया आपने <laughs> हाँ। गाड़ी खरीदने से पहले ओके हाँ। और यहाँ बात करें डिजाइन की आपको डिजाइन में कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही थी डिजाइन में एक्चुअली इंटरनल डिजाइन के हिसाब से देखा तो हमें न्यूज पसंद आई थी इंटरनल उसकी डैशबोर्ड की फील अच्छी थी सब कुछ बट ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से बात करें तो टियागो अच्छी लगी हमें और एक फोर्ड अच्छी लगी मुझे पर्सनली हम्म। इस मामले में इग्निस थोड़ी ज्यादा पसंद आई थी okay. क्योंकि उसमें डुअल टोन इंटीरियर था एंड uh, हम्म। मतलब उसका थोड़ा इंस्पायर्ड था हम्म। अच्छे मतलब थोड़ा प्रीमियम फील देता था स्पेशली डैशबोर्ड थोड़ा फ्लैट एंड आउट था और आपका बोनेट आपको इजिली विजिबल था जैसे जनरली एसयू में एसयूवी में एक्सपीरियंस होता है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठे आपको दिखता है कि कहाँ तक बोनेट है हम्म। तो ज्यादा वो आपको मतलब रीअश्योरिंग फील होता है कि आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपनी कार पे हम्म। क्या लेंथ है उसकी तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा बट टियागो का मुझे काफी डिसेंट लगा और काफी मतलब एट पार भी नहीं कहूंगा at par above than par मतलब बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर ही एक्सपीरियंस रहा क्योंकि अगर ओवरऑल आप अगर इसका स्ट्रेंथ देखें मटेरियल डैशबोर्ड का तो काफी अच्छा यूज किया है एक तो जगह इन्होंने मतलब मुझे लगता है कि बेटर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम्म। अगर आप ये सेंटर कंसोल सेंटर कंसोल देखें तो। हैंड ब्रेक के पीछे वाला एरिया देखें जैसे ये लोग देख सकते हैं ये थोड़े ओल्ड फैशन हो गए आज के टाइम में तो ये चीजें थोड़ी इम्प्रूव की जा सकती हैं थोड़ा आपको लगता है कि वैसे अगर आप सामने देख रहे हैं डैशबोर्ड तो काफी अच्छा लगता है हम्म। लेकिन बीच में जो आप देखते हैं थोड़ा ये ढीला ढाला सा फील होता है बट स्टिल अगर आपकी फर्स्ट कार है तो आप कंसिडर कर सकते हो टियागो मतलब ये ओवरऑल पैकेज आपको प्रोवाइड कर देगी नए ड्राइवर तो ओवरऑल हर मामले में आपको ये गाड़ी थोड़ी हाँ, बेटर लगी design build quality safety and mileage के कंपैरिजन में यस ओके और यहाँ बात करें हम वाइब्रेशंस uh, की और इंजन नॉइस की तो आपको कैसी लग रही है हाँ तो एक्चुअली बात यह है कि टियागो में थ्री सिलेंडर इंजन है तो उसके हिसाब से थोड़ी होती है एनवीएस लेवल बट जैसे टाटा का मार्केट में नाम है कि हाँ टाटा का वो ये गेयर नोव है वो कापता है या इंजन की वजह अंदर तक आती है आप ड्राइव नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है okay. अगर इस पे अगर आप हाथ रखोगे तभी हाँ। हल्की सी वाइब्रेशन आएगी बट वो हर गाड़ी जैसे होता है थ्रोटल रिस्पॉन्स बोल सकते हो आप हम्म। हाँ बट इसका जैसे इग्निस थी और न्यूज थी बिल्कुल साइलेंट कार थी बट इसमें उसके मुकाबले थोड़ी बहुत एनविस लेवल्स है ओके और कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपको इंजन ज्यादा हीट होता है ज्यादा गर्मी छोड़ता है बाहर इसमें एक्चुअली मेरा एक वो था रिस्पॉन्स था कि जैसे आप अपना स्टार्ट करते हैं कार तो उसके बाद आपका एम डिस्प्ले आता है सामने तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पांच लेवल्स दिए हुए हैं टेम्परेचर हम्म। के इंजन हम्म। के तो स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार शो करेगा हम्म। तो थोड़ा आप अपनी कार चलाइए तो सेकंड बार नहीं शो करेगा आपको डायरेक्टली थ्री बार शो करेगा तो हाँ। मुझे थोड़ा लगा कि क्या मेरी कार में कोई इशू है हम्म। कि ज्यादा टेम्परेचर आयदर कार में आ रहा है हम्म। या वो गलत शोर है तो फिर हम्म। मैंने इनको शोरूम में दिखाया था आ, दो एक हफ्ते के रन के बाद तो उन्होंने कहा था कि अगर तीन बार से ऊपर आती है रीडिंग उसकी तो आप थोड़ा मतलब टेंशन ले सकते हैं या आप दिखा सकते हैं गाड़ी अदरवाइज अगर थ्री बार पे है तो कोई ऐसी कोई टेंशन वाला इशू नहीं है एक और ये कार लेने का हमारा वो था रीजन इसमें हरमन गार्डन का सिस्टम आता है और एट स्पीकर मतलब फोर स्पीकर फोर ट्विटर्स के साथ तो प्रॉपर एक सराउंड साउंड प्रोवाइड करता है ओके okay. हाँ। और आपने फैमिली के साथ ड्राइव की होगी गाड़ी तो ओवरटेकिंग में कोई इशू आया अभी तक ऐसा लगा हो कि पावर अच्छी नहीं मिल रही तो इसमें दो चीजें हैं अगर आप वैसे ऑब्जर्व करें जैसे चंदन भी सिंगल ड्राइवर <clears throat> मतलब खुद ही चलाता है गाड़ी हम्म। और मेरा मेरा भी जनरली है कि आयदर मैं खुद लेके जाता हूँ कार या मैक्सिमम कोई मेरे साथ होता है एक जना मेरे साथ हम्म। होता है लेकिन अगर पांच जने इसके साथ इस गाड़ी में बैठा के चलाएं तो जेन्यूनली आपको फील होगा कि थोड़ी गाड़ी उसको फील कर रही है वेट उसमें आ रहा है लोड है और गाड़ी उसको थोड़ा मतलब धीरे से पिकअप कर रही है लेकिन ओवरऑल अगर आप पिकअप आपने एक बार स्पीड पकड़ लिया और आप जा रहे हैं हाईवे पे और उसके बाद आपको ओवरटेक करना है फिर आप पेडल को पुश कर तो इतना कोई डिले रिस्पॉन्स नहीं है तब काफी पैपी रहता है इनिशियली दो आपको फील होगा कि आपका थोड़ा जो एक्सेलेटर है वो थोड़ा पंप अप हो गया उसको आपको थोड़ा और प्रेशर करना पड़ेगा और यहाँ हम बात करें ब्रेकिंग की तो आपको गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी लग रही है ब्रेकिंग एक्चुअली काफी अच्छी है जब हम टेस्ट ड्राइव में गए थे हम्म। तो भी उन्होंने हमें स्पेशल करके दिखाया था ब्रेकिंग okay. तो मतलब काफी खतरनाक स्टंट हो गया था वो okay. अच्छा। उन्होंने एक्चुअली 150 पे जाके प्रॉपर एकदम ब्रेक मार के टर्न करा okay. तो गाड़ी हल्की सी भी स्किड नहीं हुई ओके okay. हाँ तो, तो इस मामले में हाँ आ, मतलब आ, जितने भी हमने टेस्ट ड्राइव्स किए थे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के हम्म। तो टाटा का जो टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था आ, मतलब उन्होंने काफी हार्शली हमें कार चला के दिखाई काफी रगेड कंडीशंस में चला के दिखाई हम्म। तो वो अच्छा था कि वो अपने उन्होंने गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट की तो टेस्ट ड्राइव के मामले में आई थिंक टाटा सबसे अलग स्टैंड किया हमारे पूरे ओवरऑल हम्म। एक्सपीरियंस में और एक चीज जो चंदन ने अभी यही कही कि अगर आप 120 या 130 पे भी हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो इस गाड़ी में तो किड का जो है एक भी आपको निशान नहीं दिखेगा रोड हाँ। पे मतलब गाड़ी के टायर्स बिल्कुल स्किड नहीं करते हैं चाहे आप 130 या 140 पे ब्रेकिंग कर रहे हो हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो तो वो हमें काफी अच्छा लगा काफी रीअश्योरिंग फील हुआ और यही अगर हाईवे पे एकदम अचानक टर्न आता है आप हम्म। कार को पूरा टर्न करते हो आप हम्म। हल्के से आपका एक सब कॉन्शियसली आपका पैर ब्रेक पे भी जाता है हम्म। तो वही इसमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल है इसकी अच्छी बात है कि एकदम करते हो ना एक मैं जैसे फतेहबाद गया था रात को आ रहा था एकदम जैसे आगे बैरियर आया मुझे एकदम दिखा नहीं रात को तो एकदम मैंने टर्न करता तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथली टर्न होगी वहां से ब्रेकिंग के साथ ये थोड़ा अच्छा है इसमें ओके और यहाँ पे डीलर की डीलिंग कैसी लगी तो ओवरऑल मतलब ये था कि हर डीलर के केस में जनरली ये होता है आ, कि आपको थोड़ा बात करना हम्म। पड़ेगा हम्म। तब आपको एक अच्छी डील आपके लिए मिलेगी हम्म। और यहाँ पे भी थोड़ा वैसे था कि आ, मतलब जैसे इसके केस में था तो हमने अच्छे से डील किया कि जो मेरे को ओवरऑल पैकेज मिला था ऑल दो प्राइस बढ़ बढ़ चुकी थी जब हम इनकी कार लेने गए थे अराउंड हम्म, एक हम्म। महीने का डिफरेंस भी आया हम्म, हमारे बाइंग में तो हमने ट्राई किया कि ओवरऑल इनको भी लगभग सेम उसी प्राइस पॉइंट पे लगभग सेम फीचर्स मिल जाए तो आई थिंक वो आपको पर्सनल लेवल पे आपको डील करना पड़ेगा कि कैसे आप नेगोशिएट करते हैं डीलर से उस पर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पैरामीटर आ जाते हैं और ओवरऑल जनरली एक जब हम टाटा की कार लेने की बात करते हैं तो एक ये चीज जनरली बहुत आ, मतलब कॉमनली सामने आती है Service. कि टाटा डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो काफी इश्यूज आए हैं काफी कंप्लेंट्स भी आए हैं बट हम्म। मुझे एक दो चीजें हुई मेरे साथ जिसके बाद मुझे थोड़ा ट्रस्ट बढ़ गया हल्का सा तो एक्चुअली ये था कि मेरी कार में थोड़ा इशू आवाजें आ रही थी हम्म, मतलब हम्म। जब गाड़ी 40 50 की स्पीड क्रॉस कर रही थी तो लेफ्ट हैंड साइड से टायर के अराउंड टक टक टक की आवाज आ रही थी तो मैं ये गाड़ी अपनी फिर वहां लेके गया डीलरशिप पे तो हम्म। उन्होंने काफी अच्छे से मतलब एटलीस्ट थर्टी मिनट्स मेरे साथ स्पेंड किया और गाड़ी को अच्छे से चेक करके जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो गई डिस्पाइट की उनके यहाँ सर्विस के लिए कार्स आई हुई थी वो उनको भी देख रहे थे तो मेरी आ, उन जो प्रॉब्लम थी उन्होंने उसको काफी प्रायोरिटी पे लेके जल्दी सॉल्व कराया तो उनके जो मेन वर्कर्स थे जैसे उनके लीडर हैं फोरमैन जिन्हें वो जनरली कहते हैं तो वो भी मेरे कार के इशू को देख रहे थे और उन्होंने उसको उसी दिन रिजोल्व करा के मतलब मुझे सेटिस्फाइड करके आ, कार को वहां से शोरूम से निकाला तो आप पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टाटा की जो डीलिंग और सर्विस है वो अच्छी मिलने वाली है एक्चुअली हमने दोनों में से किसी ने फर्स्ट सर्विस नहीं कराई तो मेन एक्सपीरियंस में फर्स्ट सर्विस के टाइम ही मिलेगा उसका ओके सस्पेंशन की बात करते हैं सस्पेंशन कैसे लगे आपको गाड़ी के सस्पेंशन अच्छा है एक्चुअली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है सस्पेंशन भी अच्छा है हम्म। जैसे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते हैं खड्डे आते हैं उसमें स्मूथली गाड़ी निकल जाती है हाँ बट अगर बड़ा खड्डा है तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इसके अंदर बट हम्म। जैसे नॉर्मल आप शहर के अंदर जा रहे हो आपको पता मिल जाएगा बिल्कुल कम्फर्टेबल राइड है बात करें राइड क्वालिटी की आपको गेयर लैग्स लगे कभी गेयर लैग नहीं लगे बट इसका टाटा का गेयर थोड़ा नोची है ओके हम जैसे फर्स्ट से सेकंड लगाते हैं ना हल्का हम्म। सा वो होता है उसके अंदर जैसे हल्का टाइटनेस फील होती है स्मूथ हाँ हाँ स्मूथ नहीं है मतलब कि एक होता है हाँ. ना बिल्कुल क्रिस्प हुआ कि आपने क्लच प्रेस किया और एकदम आप okay, फर्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको फील होता है कि फर्स्ट लग चुका है हम्म। और अब आप गाड़ी स्मूथली निकाल सकते हैं एक तो वो चीज मिसिंग है दूसरी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कभी क्लच अच्छे से नहीं दबाया हम्म। हल्का सा क्लच आपका उठा हुआ है और आपने रिवर्स गियर लगाया हम्म, हम्म। तो उस टाइम पे अगर आपने क्लच अच्छे से नहीं दबाया तो उस टाइम रिवर्स लगाते वक्त काफी गंदी साउंड प्रोड्यूस करता है ये गियर बॉक्स तो वो चीज मुझे काफी फील होती है कई कई बार तो और सीटिंग कंफर्ट की बात करें आपको कभी ऐसा लगा लॉन्ग ड्राइव पे कि सीटिंग जो उतनी अच्छी कंफर्टेबल नहीं है थक जा थकान हो जाती है नहीं एक्चुअली सीट कंफर्टेबल काफी चाहिए वही इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाती है प्लस हाँ। ये कुशनिंग भी ठीक है सीट की हम्म, पीछे इसके जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है फ्रंट सीट्स के तो at least for driver and co-passenger काफ़ी अच्छा साथ में इन्होंने लेग के लिए थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है तो अगर आप इसकी सीटिंग देखेंगे तो बाकी कार्स हैं जैसे है, इसी कैटेगरी में हैचबैक एरिया में hmm. तो उससे काफ़ी बेटर सीटिंग कंफर्ट है इसका प्लस तो इसमें डेड पेडल है प्लस hmm. के बाद हम अपने एक फुट को रेस्ट दे सकते हैं जैसे वो काफ़ी कार्स में एंट्री लेवल में मिसिंग होता है ओवरऑल हाँ। अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करें आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी और कोई कमी अगर आपको लगी तो वो सबसे अच्छी चीज़ तो देखो भैया एक तो फीचर फीचर्स और बिल्ड हम्म। क्वालिटी कल भी एक्चुअली मैं गाड़ी लेकर घर से निकला हम्म। तो कल एक बाइक ने जैसे गाड़ी में मारा हम्म। वही अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी तो हल्के बहुत स्क्रैच आए और अगर इसकी जैसे दूसरी स्विफ्ट वगैरह लेके चलते तो एक्चुअली बम्पर वगैरह बैंड हो जाता है इसके अंदर बट और नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से एक तो ये डोर लॉक है और उसके अलावा एक ये सेंटर कंसोल है इनको इम्प्रूव करे तो ये कार काफी सही हो सकती है प्लस अगर टाटा अब हम वेरी कार अराउंड 6.25 है टाटा गैल्ट्रोस भी आती है वो अराउंड 10 टच कर जाती है हायर मॉडल्स में हम्म। अब Tata actually four cylinder engine को कंसिडर करे तो ये इसको हम परफेक्ट हैचबैक लेके चल सकते हैं ओके आई थिंक मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है कि दो जो स्टार्टिंग पैरामीटर्स थे हम्म। एक तो रनिंग कॉस्ट हो गई तो एवरेज हम्म। जब भी आप देखो मतलब स्टार्टिंग में कई बार जब बायर लेने जाता है गाड़ी हम्म। तो कहते हैं कि मुझे अच्छी एवरेज चाहिए हम्म। लेकिन जब भी आप कार में एंटर करते हैं और आपको दिखता है कि ट्वेंटी प्लस एवरेज दे रही है तो काफी <laughs> अच्छा लगता है एक्चुअली गाड़ी देख कर हम्म। तो एक तो ये था प्लस जब भी आप बैठते हैं और काफी थोड़ा क्लीशेड भी हो गए कि आप जब गेट बंद करते हो तो टाटा की फील आती है स्पेशली टियागो में कि काफी बिल्ड अच्छी बिल्ड क्वालिटी वो एक्चुअली है मतलब एक तो हो गया कि आप गाड़ी को वैसे प्रमोट कर रहे हो लेकिन एक कस्टमर की तरह एक कंज्यूमर की तरह जो गाड़ी को यूज किया है हम्म। तो उस बेस पे मैं जेन्यनली कह सकता हूँ कि अगर आप उसको बंद करते हो तो काफी अच्छी फीलिंग आती है एंड हम्म। चलाते टाइम भी स्पेशली ऑन हाईवेज एक चीज काफी अच्छी लगती है कि इसकी स्टेबिल हम्म। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है कार की तो अगर आपको लेन शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा आ, फील होता है कि आप बाहर की तरफ प्रेशर फील कर रहे हैं या अगर राइट ले रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ प्रेशर फील कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो वो चीज गाड़ी में बिल्कुल नहीं है बहुत स्मूथ चलती है काफ़ी अच्छी राइड एक्सपीरियंस है और यही चीज़ मतलब मुझे टाटा में काफ़ी अच्छी लगी और कार की अगर ओवरऑल बात करें तो एक जो छोटी सी चीज़ है जो अगर मतलब कार ढंग से अपनी देखता है या मतलब अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है जो कस्टमर हम्म, हम्म। उसको एक चीज़ जो टाटा में महसूस हो सकती है वो मेरी तरफ से रहेगा कि फिट एंड फिनिश में थोड़ा गाड़ी में मतलब बेटर किया जा सकता है जैसे अगर आप कार के डोर्स देखें हम्म। तो डोर्स जो है फ्रंट डोर है और बैक डोर है उनका लेवल थोड़ा डिफर कर रहा है तो वो चीज मतलब आप अगर आप गौर से देख रहे हैं तभी आपको दिखेगी लेकिन जब आप गौर से देख लेंगे उसे तो वो वो चीज थोड़ी आपको बॉदर कर सकती हम्म।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 कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं so thank you guys for coming on our channel thank you so much तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद